Ehi, ce la fai a prendere il tappo di una bottiglia da per terra con il tuo piede? Io penso di farcela. Vediamo? Penso che ce la faccio. Vediamo se ce la faccio. Vediamo, vediamo, vediamo. Così, molta calma. Concentrazione, ce l'ho fatta! Ei, E tu? você está no lugar certo sim. O foco ainda aqui é italiano. Para falantes de língua portuguesa, este é o canal Itália com Ana Paula não mudou o foco não, não é agora, ai, quem, o, o, canal de desafios, né? Quem consegue pegar a tampa no chão com o pé, não tem nada, não tem nada a ver, mas o foco aqui é aprender italiano e com isso, na aula de italiano de hoje, eu vim aqui contar para você como se diz seguir em italiano. Um dos modos, porque claramente existem outros modos de se dizer, mas tem um modo muito comum que pode ser que você ouça quando estiver ouvindo italiano, que é esse que eu usei nesse exemplo da tampa, da tampa no chão. <laughs> Você notou que quando eu perguntei a você se você conseguia pegar a tampa, como foi que eu falei? Como foi que eu perguntei? Eu disse assim, ó, ce la fai a prendere un tappo di una bottiglia da per terra col piede? Ce la fai a prendere? E aí, quando eu tava fazendo experimento ali, o que, que eu fiz? Falei, ah, ce la faccio, ce la faccio. Falei, vediamo se ce la faccio. Vamos ver se consigo. Isso, esse io ce la faccio, é eu consigo. Quando eu perguntei ce la fai, eu queria, estava perguntando a você diretamente, né? Falando com tu, tu ce la fai, você consegue. Io ce la faccio, tu ce la fai. Nossa, Ana Paula, mas como assim é conseguir? Você está dizendo fai, fai, faccio. Isso não é o verbo fazer. Io faccio, tu fai. não é, não é fazer, Sim, se você disser eu faço é fazer, tu fai é fazer, ok? É o verbo fare. Mas no italiano nós temos alguns verbos que são chamados verbos pronominais. Ou seja, é o verbo com um pronome, ou neste caso com dois pronomes. E o pronome Nesses verbos muda completamente o significado daquele verbo. Então, sozinho é Fare, fare é fazer, mas quando ele está junto com outros pronomes muda completamente o significado. Então, neste caso, o nome do verbo, o nome do verbo, ou seja, o verbo no infinitivo, o verbo ali infinito é farcela, que é a junção do verbo fare mais o pronome ti mais o pronome lá. Ah, então é farcila. Não, não, não, não, não. O pronome é o ti. Mas sabe o que acontece? Quando o pronome ti está antes de um outro pronome, ele, ele muda. Então ele não vai ser mais ti, mas vai ser te. Então por isso que aqui, ó, é farcela. E por isso que no exemplo eu disse te la fai, eu não disse ti la fai, é errado, eu disse te la fai. Por quê? Porque o te está antes do pronome lá, ok? Então quando ele está ali pertinho do pronome, ele muda, então se torna te. Por isso que eu disse te la fai, te la faccio tá bom? Então, ele parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Esse pronome farcela é muito fácil. Por exemplo, no presente, como, como é que você vai fazer? A estrutura dele qual que é? Você vai manter fixo aquele chelá para todas as pessoas e vai conjugar somente o verbo fare. Fácil, né? É isso mesmo, você mantém o te lá e conjuga o verbo fare assim como você sabe fazer. Você se lembra como se conjuga o verbo no presente, esse verbo fare? Io faccio, tu fai, lui o lei fa, noi facciamo, voi fate e loro fanno, giusto? Pronto, para mudar o significado e dizer conseguir, você só vai manter aquele ce lá e aí conjugar o verbo. Ce la faccio, ce la fai, ce la fa, ce la facciamo, ce la fate e ce la fanno. Mas vamos ver na prática como é que os italianos usam esse farcela, esse io ce la faccio, ce la fai, ce la fa. Vamos ver alguns exemplos. Ok, ce la faccio, non ce la faccio. Avevo un dipendente, quindi era, eravamo in due alla fine ce la faccio, non ce la faccio, avevo un dipendente, quindi eravamo in due alla fine, ce la faccio, non ce la faccio, consigo, non consigo, io tinha un funzionario, avevo un dipendente, quindi eravamo in due alla fine, portanto eravamo no final in due. È faticosissima ma ce la faccio, ok? È faticosissima ma ce la faccio, ok? è super cansativa, è faticosissima, fatica, qualcosa che è faticoso, faticosa, è faticosissima ma ce la faccio, ok? È super cansativo, ma io consigo, ce la faccio, ok? Vado io? Ascolta, basta, io non ce la faccio più, i compiti con te non li voglio più fare, basta! Ascolta, basta, io non ce la faccio più. Essa è outra frase muito, muito comum aqui. Eu não ce la faccio più. Eu não aguento mais io non ce la faccio più, non aguento mai, i compiti con te non li voglio più fare, basta. io non quero mai fare a lição con você, chega, basta. Ascolta, basta. Io non ce la faccio più, i compiti con te non li voglio più fare, basta. Non ce l'ho fatta, a fare che? A farcela, a, a, a farcela, non ce l'ho capire se ce la fai a farcela o non ce la fai a farcela, se vuoi fare le cose che vuoi fare ma non ce la fai a fare le cose che vuoi fare, e allora vuol dire che non ce la puoi fare. A fare che? A farcela. A, a, a farcela. Eu non ti o che il valore. Non ce l'ho fatta, non consegui. A fare che? A farcela. A conseguir. Non ce la faccio a farcela. Non consigo conseguir. Che è isso, gente? Você consegue conseguir ou não consegue não conseguir? Ce la fai a farcela o non ce la fai a farcela? Non ce la puoi fare. A fare che? A farcela, a fazer o quê? A conseguir. Não, mas não é bem assim, não é? Così. Ma tanto io sono fatta così. Io sono così, alla fine non ce la faccio, non ci riesco. Non è così. Io sono fatta così, io sono così, alla fine non ce la faccio, non ci riesco. Io sono fatta così. Quando você diz isso, você está falando sobre a sua personalidade, né? Como você é. Io sono fatta così, eu sou desse jeito. Io sono così, eu sou assim. Alla fine non ce la faccio. No final, não consigo. Non ci riesco. Não dou conta. Olha aí, olha aí. Riuscire, né? Non, non ci riesco com, é, é um sinônimo, é um sinônimo de fártela, mas é tema para outra aula. Hoje vamos focar no fártela, que é conseguir. Então, assim, eu não consigo, não dou conta, não? Eu não ce la faccio, não ci riesco. Não é consigo, não é bem assim. Olha aí, parece difícil, mas não é, você viu que é super fácil? E o mais legal de tudo isso é que conforme você for ouvindo italiano, você vai se acostumando com o uso aí desse verbo e vai começar também a usar. Mas para a gente fazer um pouquinho de prática, que tal você elaborar uma frase, escrever essa frase aqui no comentário com esse verbo farcela? O que, você acha? Eu vou aguardar a sua frase e aproveito e te convido a me seguir nas redes sociais. Eu tô aí, ovunque, em todos os lugares. Então, eu aguardo você e te vediamo alla prossima lezione. Nos vemos na próxima aula. Um beijo.